تمرین شماره یک ایستادن روی یک پا رو به ظرفشویی صاف بیستید با دو دست لبی ظرفشویی را بگیرید به مدت سه تا پنج ثانیه روی یک پا بیستید استراحت کنید حالا به مدت سه تا پنج ثانیه روی پای دیگرتان بیستید بعد استراحت کنید این کار را دو یا سه بار دیگر با هر یک از پاها تکرار کنید آیا این فعالیت خیلی آسان بود به مدت طولانی تری حداکثر تا 30 ثانیه روی هر یک از پاها بیستید. به تدریج به مدت کمتری لبه ظرفشویی یا پیشخان را نگه دارید. هنگامی که روی یک پا ایستاده اید، شعر یا آوازی بخوانید. حالتان چطور است؟ اگر آمدگیش را دارید و میخواهید بیشتر فعالیت کنید، پس بگذارید ادامه دهیم.